Willkommen in der Schweiz 2020. Dieses Jahr ist alles etwas anders. Ich werde nicht nur mit dem Motorrad unterwegs sein, sondern auch mit dem Fahrrad fahren, jede Menge laufen, um nicht zuletzt auch am Switzerland Marathon Light teilzunehmen. Kommt einfach mal mit!